Το μυαλό μου σε στροφές Μέσα του υπάρχουν όλο κάτι δαιμονές βγουνε, δεν τους ακούμε Όλοι πάντα κάτι θα έχουνε να πούνε Πες να έρθουνε και σπλαγωθούμε Κι αν δεν έρθουνε εμείς θα τους βρούμε Oh, oh, no, δεν είσαι στο λεκλό Υπάρχουν λίγοι, μόνο λίγοι, baby, you know ξελίγει. Ο κύριο δεν ανοίγει, ε. Και να ανοίξει για ε. του άλλου θα φύγει, ε. Πε τη μόρτη πω τα μάθει αν είναι αποτυχή Πε τη μόρτη πω το μπουκ μου όπω με κρίνει. Αντί και το κάνει, δεν θα καταλάβει. Απ' τη γέννα όλοι με τραμελάδι. Μα το μανίκι ήταν με το φεγγάρι. Όλο πίνουμε και πετάνει γλάρι. Το μυαλό μου τρέζει, ναι, ναι. Πίνω λίγο χέι, ναι, ναι. Μου δει ένα χείλι μου, μωρό μου τρέζει, ναι, ναι. Όσο με μαζί σου, baby, I don't fake it. Λέμε, δεν φταίμε, δεν κλαίμε, ναι, ναι. Δεν μπορώ, θέλω να σε χάσω Όπου και να πάω δεν θα σε ξεχάσω Όχι baby δεν θέλω να σε αλλάξω Παλεύω με τις αιμονές μου Μιλάω με τους δαίμονες μου το μυαλό μου σε στροφές Πες μου τι θες από μένα πες μου ναι θες, ναι ναι Πίνω λίγο χέρι ναι ναι Μου λες τα χείλη μου, μωρό μου τέστη, ναι ναι Όσο με μαζί σου, baby, I don't fake it, ναι ναι Δεν φταίμε, δεν κλαίμε, ναι ναι Thank you.